आयोजित सोनाम रसर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रममा उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सोल्टा सोल्चिनी आस्याङ आनी सबैजनालाई मोहन तामाको दरबाट हार्दिक नमस्ते लासो फ्याफुल्ला टासिडेले जो जो लगभग सेवारो जदौ सबै है त एकमुष्टमा आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु निमा ज्यू त्यसै गरी विशेष अतिथि कान्छा ज्यू यस कार्यक्रमका सभापति हुनुहुन्छ हाम्रो यसै दुबजोरका युवा जोशिला सभापति सुजन तामाङज्यू त्यसै गरी ओम कला केन्द्रका उपाध्यक्ष अध्यक्ष युङ लामा दाजु त्यसै गरी उपाध्यक्ष विजय लामा दाजु मेरा आदरणीय गायक तथा सङ्गीतकार दाजु विशाल कल्तानज्यू त्यसै गरी आदरणीय दिदी बसन्ती लामाज्यू अनि मैले साङ्गोबाट प्राप्त भएको थियो जुन डम्फु बजाउँदै भन्ने गीतबाट मैले यो साङ्गीतिक दुनियाँमा प्रवेश गरेँ त्यस गरी मेरो आत्मीय मित्रहरू हुनुहुन्छ यहाँ आसमान लोप्सन जुन नेपाल कला साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ म चाहिँ नेपाल कला साहित्य प्रतिष्ठानमा सचिव को काम गरिरहेको छु उहाँ निकै राम्रो गायक हुनुहुन्छ सेलो गायक त्यसै गरी सम्पूर्ण मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ गायक निमा लामाजी हुनुहुन्छ निमा लामा गायकज्यूसँग नि मैले एउटा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ तुम्बाको तातो पानी भन्ने गीत तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो हेर्नुभएको थियो भिडियो तुम्बाको तातो पानी जसमा मैले निर्देशन गर्ने अवसर पाएको थिएँ र मेरो त्यसमा मेरो छोटो भूमिका समेत रहेको छ उहाँ नृत्य निर्देशक साथै एकदमै मोडल चर्चित मोडल हुनुहुन्छ उहाँसँग नि एउटा काम गरिसकेको छु मैले उहाँ पनि नाच्नु हुनेछ मेरो बहिनीले वाइ बाबा एकले है त खोइ त छैन कि क्या हो सोल्टाहरूले खोइ सोल्टाहरू सोल्टिनेहरू छैन क्या हो सबैजना प्लिज सोल्टिने कान्छी क्या राम्री तामाङले सैमा सोल्टिने कान्छी क्या राम्री तामाङले सैमा देशौ कान्छी मायाको देशैमा सोल्टिनी कान्छी साह्रै नै राम्रो सोल्टिनी देशैमा खोइ त अरू सोल्टिनीहरू खै छैनन् सक्नुहुन्छ यो लक्ष्य हो कम्मर बाँध्दा थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले देखमा हुर्केकी शेर्पिनी देशीमा हुर्केको मछुरो भोगेन देखमा हुर्केकी शेर्पिनी देशीमा हुर्केको मछुरो नसालु हेरै कान्छीको भएकौ मायाको देशैमा जाने त भए लगेर जान्छौँ मेरो गाउँ थापैमा जाने त भएकौ कान्छौँ मायाको देशैमा जाने त भएकौ कान्छौँ मायाको देशैमा जाने त भए लगेर जान्छु मेरो गाउँ थापैमा जाने त भए लगेर जान्छु मेरो गाउँ Okay, thank you so much, uh, Adonia. Uh